مرحبا أهلا تحياتي مرحبا أهلا تحياتي لا مجال سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد آخر لاعب باق نفوز وننجو شكرا تم نشر الذاكره واحد قصد عدو في بي إلى أين يجب أن نتوجه يا طواف الرفد؟ فلا يمكنهم حراسة كل الأماكن في ذات الوقت ظلال متحركة رصد عدو في إيه؟ عليك بهم آه. سقطت السبايك في بي وقت القفز حسنا تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد لدينا سقطت ال spike في منطقة المهاجمين حصلت على ال spike. من التالي؟ آخر لاعب باق انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في التحري الدقة أعيد تلقيم حجب الرؤية سقطت ال spike في منطقة المهاجمين هنا حجب الرؤية ال spike في منطقة المهاجمين تبقى عدو واحد على ال spike. عندما تبدأ رينا القتال فمن الصعب إيقافها وأنا أرغب بتجنب ذلك رجاء أحتاج إمدادا سأنتزع النور من أعينهم واحد لا تتوقف عن القتال يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد الحياة أعيد التلقيم أعيد التلقيم Huh. <laughs> ال spike سقطت ال spike في B.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 لسبايك السبايك في اي حشرة ال spike هنا أعيد التلقيم ال spike في اي عدو واحد آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان أداء رائع اختاروا سلاحا مميزا لقتلهم فهذا أقل ما يمكننا فعله أعيد التلقيم فلنشق صفوفهم الوسط تبقى عدو واحد سبايك في الوسط آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية رجعت سقطت السبايك في الوسط آخر لاعب باقٍ فالوريا هات لك سبايك آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم احذروا عدد من الأعداء في رصد عدو في عدو في الوسط أنا عليك بهم هنا كيف لقد اقتفيت اثركم نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ لن يموت حلفائي رصد عدو في الوسط آه. زرعت السبايك آخر لاعب باق تتولى هذا لقد اقتفيت أثركم تبقى عدو واحد انتهى المزاح سأقضي عليك تبقت ثلاثون ثانية بعمق قلوبكم تخفق بشده سأتكفل بالأمر. سرعة السبايك. يخطط الفوز انظروا إنهم بائسون سقطت لسبايك في بي باق فاز المدافعون